Imagine that you're trying to learn English in another country using outdated material or materials that simply don't work. Or you want to learn English, but you get stuck in the strategy or the method. You gotta ask yourself the right questions. Imagine que você está tentando aprender inglês em outro país usando materiais desatualizados ou materiais que simplesmente não funcionam. Ou que você quer aprender inglês, mas fica preso na eh, estratégia ou no método. Você tem que fazer as perguntas certas. Today, I'm going to teach you the five most powerful questions to ask yourself about learning English. Hoje, Vou ensinar cinco perguntas mais poderosas para você mesmo sobre aprendizado de inglês. Now you have to understand that many ESL learners are trying to learn English with the wrong tools. You can't be expected to build a house with just a, a hammer and a screwdriver. Or they haven't even started because they, they don't know where to begin. Or what's really sad is that they start and give up because they're doing it wrong. Agora você precisa entender que muitos aprendizes de ESL, de ESL, estão tentando aprender inglês com as ferramentas erradas. Não pode construir uma casa com apenas uma martelo e uma chave fenda ou eles nem começaram porque não sabem para onde começar. Ou o que é realmente triste é que eles começam e desistem porque estão fazendo errado. Many of my students think because they enter a school, take a course, or learn from a native speaker of the language that it's a done deal, meaning in X amount of time, they'll automatically speak English fluently. Unfortunately, that's not true. I see this all the time. Guys, most of the time, four to five years of English school equals basic English. You heard me right. Muitos de meus alunos pensam que quando entrar, entram ah, na escola, fazem um uma, um curso, um curso ah, ou aprendem com uma falante nativo da língua, agora é, agora <laughs> fechou. Ou seja, por um período de tempo X, eles vão automaticamente falam inglês fluentemente. Infelizmente, isso não é verdade. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoal, na maioria das vezes, 4 ou 5 anos da escola de inglês vai te levar inglês básico. Você me ouviu, né? Inglês básico. One of the most important things to understand is you have to know what you want. What outcome do you want? What result do you want? So Many think that by entering a school or taking a course that they'll naturally learn English. That's simply not the case. Not at all. Uma das coisas mais importantes a entender é você precisa saber o que deseja. Qual resultado você quer? Qual resultado você está querendo? Então, muitos pensam que matriculando em uma escola ou fazendo um curso, naturalmente aprenderão inglês. Simplesmente não é o caso. You need to have a clear plan asking these five questions. If you learn something here today, if I give you value, please like the video, click on the bell to receive notifications and consider subscribing. Every subscription counts. Você precisa ter um plano claro para fazer essas cinco perguntas. Se você aprender algo aqui hoje, se eu te dar algo do valor, curte o vídeo, clique na campanha, por favor, e se inscrever. Cada assinatura conta. Number one, what motivated you to click on and watch this video? Please comment below. I'd really like to know because your motivation is the first key in understanding why you want to learn English. After you have your motivation, you can move forward. Número Um, o que motivou a clicar e assistir esse vídeo? Por favor, comente embaixo. Eu realmente gostaria de saber. Porque sua motivação é a primeira chave para entender por que você quer aprender inglês. Depois você tem sua motivação, você pode seguir em frente. Number two. Exactly, let me repeat that. Exactly what are you trying to achieve? accomplish here today? Again, please comment below. Be specific in your response. Remember that you must have frequency in reading, writing, listening, and speaking or repeating. These four methods will allow you to utilize passive and active learning, which will bring you to the next level. Número dois, Exatamente deixa-me repetir mais uma vez. É exatamente o que você está tentando alcançar, realizar aqui hoje. Novamente, por favor, comenta abaixo, ah, seja específico na sua resposta. lembre se que você deve ter frequência em ler, escrever, falar, ouvir, ah, ou repetir. Esses quatro métodos permitirão que você utilizar o aprendizado passivo e ativo, que, você, eh, que vai uh, levar você ao próximo nível. Number three, where are you today? What's your level? And where do you want to be next year? In three years? In five years? Look, if you're lost at the mall, or Walt Disney World or someplace big. And another language is big. You get a map, right? And you try to locate where you are first. The same exact thing applies to a foreign language. Número 3. Onde você está hoje? Qual é seu nível? E onde você quer estar no próximo ano? Daqui há três anos, daqui a cinco anos. Olha, se você está perdido no shopping, ou no Walt Disney World, ou um lugar grande, e outro idioma é grande, você pega uma mapa, certo? E você tenta localizar onde você está primeiro. O mesmo se aplica ao aprendizado de uma língua estrangeira. Então, começa por aí. Number four. What seems to be the problem? Uh, how long have you had this problem? That is, are you getting the results you want? If not, why not? That's the question you have to ask yourself. Do you really want to, to learn a language, you have to make sacrifices. You have to be uncomfortable to grow. You've heard of growing pains, right? Well, they're real. They exist. No pain, no gain. So what's the problem? Let me know. Comment below. Number four. Qual é o problema? Há quanto tempo você tem esse problema? Ou seja, você está obtendo, obtendo os resultados desejados? Se não, por que não? Há um problema. Se você realmente quer aprender um idioma, precisa fazer sacrifícios. Você precisa se sentir desconfortável para crescer. Você já ouviu falar de dores de crescimento, certo? Bem, eles são reais. Eles existem, sem dor, sem crescimento. Então, qual é o problema? Me conta. Comente embaixo. Number five. This is probably the most important one. What would be the perfect situation for learning English? Please comment below. Don't wait. Start now. Don't let any excuse keep you from your goals. Número 5. Provavelmente este é mais importante. Qual seria a situação perfeita para aprender inglês? Por favor, comente embaixo. Não espere. Começa agora. Não deixe que nenhuma desculpa impedir seu objetivo. Please remember to like, comment and subscribe. Like, comment and subscribe to this channel. There are many other videos that could answer some of your questions about English. If you'd like to see a video on something specific, please let me know in the comments. And thank you so much. Lembre-se de curtir, comentar e inscrever-se. Se você gostaria de ver um vídeo específico, me conte nos comentários. Muito obrigado. And as always, see you next time.